आप लोग मुझे मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में बोला था कि रेडी रहना नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तो नेक्स्ट ब्लॉग आ गया आप लोग देख सकते हैं मैं साइकिल कर रहा हूँ ये देख सकते हैं आप लोग ने देख लिया मेरा न्यूज टाइम वैसे भी मेरा स्टाइल का है कि आप आप नीचे देखिए मैं कितना काला निशान है ये काले निशान मैंने ही बनाए हैं मैंने हम्म। आपको यकीन नहीं होना आपको तो कौन है आपको तो वायरल हो गया था आप कैसे ठीक हो गया आगे आज आज आपको वायरल हुआ था आप कैसे वायरल हाँ <laughs> वायरल आइडल खेलने नहीं आया हैं तो क्या करने आए हैं बुआ भी आई है हाँ, हाँ, तो छोटी दी भी आई है छोटी दी भी आई है ये देख देख सकते हैं मैंने कितना बेहतर स्टाइल बनाया अच्छा गाइस ब्लॉग एंड करने का टाइम हो गया है ओके गाइस रेडी रहना फिर से न्यू ब्लॉग के ऐसे ही न्यू ब्लॉग देखते रहिए और खुश रहिए okay bye bye tata see you तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं